بسام حمادة أبو صاخر أبو خالد شير وشلوه عاد ده وين الله تأخر كويجة تفضل الله يزيد فضلك لك وينك لهلا شو اللي بعت عليك والله كان في عندي شغلة بسيطة قال آه، بدك يعني كنت عاوزك بموضوع بدي احكي معك فيه كهيك يا حريمي بتروح بتقول لأهل الحارة انه ما انا ساعدتك انا ما رحت قلت لحد انا لا والله يا زعيم تضحك علي لا اذا عم تحكي علي مشان مصرات خد هاي خمسة لا يا زعيم انا ما منشان مصرات هاي خمسة اصرفها نقلب رجالي اياها استوب ستوب مو انت هيك قلت لنا هيك بتصير شغل لا لا لا كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير بتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وبحب اشكركم على الألف مشترك وعلى دعمكم الكويس لا تقصروا باللايك والاشتراك في القناة وتحياتي لكم